poi ancora no bravo Okay. Yes. Ok. Quant'è il tutto? Dovrebbe essere 20. 20. 20. me lo voy a confirmar, eh, Gabriela. Sí.